ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ በጣም ቆንጆና ጤናማ ያለ እንቁላልና ያለ ወተት በጣም ቆንጆ የሆነ ቂጣን በአትክልት ቆንጆ አድርጌ በመጥበሻ ጠብሼና ለቁርስ የማይጠፋውን በጣም ቆንጆ ፈጣን የካፕቹኖ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ቂጣውን እነዚህን አትክልቶች በመጠቀም እሰራለሁ። ከሽንኩርቱና ከትልቁ ከማያቃጥለው ቃሪያ ግማሽ ግማሽ በመጠቀም ድቅቅ አድርጌ ከትፌና ካሮቱን ደግሞ ፈቅፍቄ ያዘጋጃቸዋለሁ። ካሮቱ ከቂጣው ጋር አብሮ እኩል እንዲበስል ፈቅፍቀን ነው መጠቀም ያለብን፣ ወይም ደግሞ ፈጭተንም ማስገብተን መስራትም እንችላለን። ሽንኩርቱንና ቃሪያዎቹን ድቅቅ አድርጌ ከትፌና ካሮቱን ደግሞ ፈቅፍቄ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በማቦካበት ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ሶስት ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። ዱቄቱን የሰፈርኩበት ኩባያ የግማሽ ኩባያ መለኪያ ነው። ዱቄቱን ነፍቻ አዘጋጅቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ baking powder፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም የተቀላቀለው ቅመም የቂጣውን ጣም በጣም ቆንጆ እና ልዩ ነው የሚያደርገው እነዚህን ቅመሞቹን ካላገኛችሁ የመጥበሻ ቅጠልና የበሶ ብላ ቅጠል እና ጦስኝ አንድ ላይ ድቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ወይም ደግሞ ደረቁን ከሆነ እንደዚህ መጠቀም ይቻላል እንደዛ አስገብታችሁ ስሰሩት። በጣም ልዩ ነው የሚሆነው። ቅመሙ፣ ጨውና baking powder ከዱቄቱ ጋር በደንብ እንዲዳረስ ከማብኳታችን በፊት እንደዚህ ማዋሃድ አለብን። ከትፌና ፈቅፍቄ ያዘጋጀኋቸውን አትክልቶቹን ዱቄቱ ሊያስገባና ቀጠና አድርጌ አቦከዋለሁ። ውሃው በጣም ያልቀዘቀዘ በጣም የሚያልሞቀ ነው። ሊጡን ቀጠን አድርጌ አብኩቸዋለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። በሞቀ መጥበሻ ላይ ዘይት አደርግና አብኩቼ ካዘጋጀሁት ሊጥ በጭልፋ እየቆነጠርኩ አደርጋለሁ። ዘይቱ የሚበዛ መስሎ ከተሰማችሁ ዘይቱ መቀነስም ይቻላል። እኔ ጥብስ ያለ ቂጣ እንዲሆን ስለፈለግኩ ነው ዘይት ያደረግኩት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቂጣውን በዚህ መልኩ አብስዬ ጨርሻለሁ። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ የቂጣ አሰራር ነው። ለቁርስ፣ ለመክሰስ ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ካፕቹኖን እሰራለሁ። ለካፕቹኖ ጎርጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አደርጋለሁ። ከሚበጠበጠው ቡና ወይም ነስካፌ አንድ ሾርባ ማንኪያና አንድ የሾርባ ማንኪያ የፈላ ውሃ አስገብቼ በማሽን በደንብ እያዋሃድኩ አቀላቅለዋለሁ ወደ ክሬምነት እስኪቀየር። የቡና ክሬሙን እናንተ ስትሰሩ በዛ አድርጋችሁ መስራት ከፈለጋችሁ መጠናቸውን ሁሉንም እኩል ነው የምታደርጉት። ለምሳሌ ግማሽ ኩባያ ቡና ማድረግ ከፈለጋችሁ ግማሽ ኩባያ ስኳር እና ግማሽ ኩባያ የፈላ ውሃ ማለት ነው። እኔ ለሁለት ሰው ስለሰራው አንድ የሾርባ ማንኪያ ነስካፌ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና አንድ የሾርባ ማንኪያ የፈላ ውሃ በመጠቀም ነው የሰራሁት። ለሁለት ደቂቃ ነው ያዋሃድኩት። በጣም ቆንጆ የክሬም ቡና ነው የሆነው። በብርጭቆ ውስጥ ወይም ኩባያ ውስጥ ሞቅ ያለ ወተት አዘጋጅቻለሁ። ወተቱን አደርጋለሁ። ካዘጋጀሁት የቡና ክሬም አደርጋለሁ። ከላይ ወተት አደርግና አዋህዳችኋለሁ። በጣም ቆንጆ የካፕቹኖ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለመስራትም ቀላል ነው። ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እኛ ቂጣው ላይ ማር አድርገን የተመገብ ነው። ባዶውንም ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው። ልጆችም በጣም ወደውት ነው የተመገቡት። ለቁርስ ለመክሰስ በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።